eta elkarteak ia duela hogeta hamar hortu sortu zuen euskararen aldeko elkarte bat eh, da. Hain zuzen ere, e, Barakaldon e, eh, euskara sustatzeko asmotan sortu genuen elkartea mila behatziun da laro eta mabigarren urtean. Duela ia hogeta hamar urte, Euskararen egoera barakaldon e, eh, gaur egun baino eskazagoa zen. Hau da, eh, ezagutzaren aldetik, ba, ikastetxetako e, eh, beta ereduko ba, ikasle kopura askoz gutxiagoa zen e, egun baino. Eta kalera belpenari ere, ba, esan dezakegun, gaur egun e, ez, e, eskaz izan da ere, duela hogeita hamar urte pizka bat eh, gutxiago ere bazen. Iri ustez oberantz doa, ez dakit asko nabaritu den ala ez, baina nire bai behintzat azken kanpainak Euskaraldia dela eta nabarmendu. du. Eh, ez dakit, hasi dela edo gehiago entzuten dela kalean, bai, ustez bai. Gure ekimenak mota askotarikoak eh, izan dira, batzuk eh, kultur eh, jarduerak izan dira, konsientziatzio kanpainak ere, de ereduaren aldeko kanpainak, eta baita ere parte hartu dugu gure neurrian ere e, jai batxordetan, ba, ba osoetako jai batxordetan batez ere, ba Euskarazko ikuskizun txikiak e, antolatzen. Osoko jaietan parte hartu dugun eta bai e, San Bizenteko jaietan edo bagatzako jaietan, ba hor, zen iruztez kalean egiten diren ekintzak berean zabaltzen dira edo jende gehiago parte hartzen du, orduan ba, guztokonak izan dira bai. E, garai batean ere al, Euskarri izeneko aldizkaritxo bat ere argitaratzen genuen. Euskarraldeari begira E, badakigu azken e, eh, marka dauetan ezagutza asko handitu dela, ez Barakaldon eta Eskarralde osoan, ez izango nuke. Baina batez be hori erabelpen ari dagokionez eragin behar dugu modu positibo batean, jendearen motivazioa sustatu, ba, jendeak kalean eta bai saltokietan eta toki publikoan erabil dezan euskara, ez? Hori da hori nire ustez ezagutza handitzen den neurrian ere eh, erabilpena eh, erabilpenaren maila ere goratu daiteke. Ze kasu askotan gartatzen zaigu on, e, euskaraz egin gurean baina ondokoak ez daki, ez? Eta orain gaur egun Barakaldon aukera gehiago daude euskaraz egiteko e, ba, ere zate baterako ba, lazipon, e, eh, dauzkazu hainbat aukera apuntatzeko eta gero ere badaude Garai batean Euskarazko tailerrak, adibidez, eh, guk bakarrik antolatzen genituen barreterapia eta sukaldaritza eta alakoak eta gaur egun ere euskara udalaren euskararen zailetik ere olako tailerrak antolatzen dira. Eta, bueno, bat beda, motivazioa, jendearen motivazioa, eta uste dut, eh, aizi aldian eta merkataritzan bultzatzea gure euskera. Normaltasunez hartzeko ba, kalera eramatea, ez eskoletan bakarrik. Eta hori ba, pizkanaka, pizkanaka hori badoa. Berbalagun taldeekin eta, eta ekintza gehiagorekin, edo e, aparteko eskolak ere umeek orain euskaraz e, eh, olan egiten dituzte, orduan pizkanaka pizkanaka baina badoa. Zera da kalera eramatea normaltasun osoz. Gurekin harremanetan jartzeko biderik onena da e, gure Gmailaren bitartez itxordu bat eskatu gurekin berbagiteko eta hori gure e-maila da e, sasiburu arroba gmail.com Horra jo ezkero, ba, eh, ba, gero itxordu bat emango genuke eta esan eh, non, non lotuko gineke, eta primeran oso ondo etorri gara itxango ba, barakaldoko edo zein euskaltzale, prez dagoena gurekin batera lan egiteko.